hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है पाइथन की एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है फाइंड पाइथन में यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है इसमें ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है हमने और यहां पर hello you are with Suraj sir ये मैंने लिखा हुआ है अब इसमें बीच-बीच में गैप भी दिए गए हैं कैरेक्टर्स आप काउंट कर सकते हो यहां पे 3 2 5 एक 6 गैप को लेकर के 6 7 8 9 ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये गैप 25 25 के बाद ये सर लिखा हुआ है देख सकते हैं और यहां पर b is equal to A dot find sir ऐसा ही आर लिखा है मैंने तो यहां पर 25 आना चाहिए रिजल्ट 25 आना चाहिए क्योंकि 25 से ही सर स्टार्ट है ये जो सर लिखा हुआ है यहां पे काउंट करिएगा तो 25 से स्टार्ट है तो फाइंड वाला फंक्शन जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं और इस प्रोग्राम को चला रहा हूं तो यहां देखिए रिजल्ट में हमें 25 ही मिल रहा है देख सकते हैं इस बार हमने u लिख दिया है अब ये काउंट कर सकते हैं one two three four five अब सिक्स नंबर पे u मिलेगा आपको यहां पर अगर मैं रन करवाता हूं तो आउटपुट में सिक्स आ रहा है देख सकते हैं इसी तरीके से आर को अगर ले लेते हैं तो यहां अगर मैं आर लिख देता हूं जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने ए आर ई आर ठीक है तो यहां पर काउंट कर सकते हैं five six seven eight nine यहां पर इसको अगर मैं रन करवाता हूं तो आउटपुट में टेन आएगा क्योंकि नाइन के बाद टेन नंबर पे ये है देख सकते हैं इसी तरीके से विथ पे जाएंगे तो यहां पर अगर मैं विथ लिख देता हूं ठीक है तो आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम तो अगर मैं यहां पर विथ लिख देता हूं और इसको रन करवाता हूं तो यहां पर 14 आ रहा है अब 14 कैसे आ रहा है क्योंकि ये 5 हो गया ये 6 हो गया गैप 7 8 9 ये गैप 10 11 12 13 और यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये 14 पे है ध्यान दीजिएगा ये 14 पे है ठीक है इसी तरीके से अगर सूरज को एक्सेस करेंगे तब क्या होगा तो यहां पर 15, 16, 17, 18, 19 आएगा अगर मैं सूरज यहां लिख देता हूं तो 19 आना चाहिए ठीक है तो अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी के साथ आप जवाब दे पाएंगे ठीक है यहां पर देखिए यहां पर ये 19 आ रहा है आ रहा है कि नहीं ठीक है उम्मीद करता हूं ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम फाइंड है ये आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा thank you for watching this video